assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar sog' salomatmisiz omonmisiz hozir <laughs> qiziq voqeaga guvoh bo'ldik ajoyib bir juda qiziq bo'lmaydi e. bir alchanarli. Men <clears throat> bu yerda bo'shatadigan joyimizga kelyotgandim, to'satdan mana bu narsaga guvoh bo'lib qoldim mana buni qarang ko'rdingizmi <laughs> oyog'ini osmondan qilib yotyapti akamiz <laughs> mashinasi <laughs> bilan yo'llar muzlama shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak tez yurmaslik kerak alloh o'zi asrasin avvalo panohida barchamizni yo'llarda hushyor bo'ling ehtiyot bo'ling birodarlar tezlikni oshirmang qoidaga amal qilib yuringlar tez yursangiz qoidani buzsangiz faqatgina o'zingizni sog'lig'ingiz uchun zarar qilasiz xolos boshqa hech kim hech kim uchun emas faqat o'zingiz sog'lig'ingiz uchun zarar qilasiz o'zingizni asrang birodarlar avvalo Alloh asrasin hammaga rahmat sog' bo'linglar